相信大家应该有，就是注意到我最近好像都没有发片，然后就是也都没有任何消息这样，所以很多人就来咨询我说，哎，怎么没有发片了，或者什么的，然后关心我状况，因为自从我确诊之后就没有再发片了，对，然后，嗯，因为我原本是有政治工作的。 哦，是在笑哈哈，然后笑哈哈这个主频道，就帮我摄影啊、剪辑之类的，或是音乐会的统筹这样。啊，但是我前阵子提了离职的，就是我觉得我的身体没有到那么的好，然后我觉得也，就是不想造成别人负担吧，所以我后来。 就提了离职，这样对，然后就是如你们标题所所看到的，就是决定要把听音乐先暂时停更，对，是无限期停更。嗯，做这个决定，我觉得其实也不容易，因为对，是其实我经营了。 二零一八年到现在的话，也将近三年多的时间，对，中间经历了很多事情啊什么的，然后就是也是有大家陪伴，所以才走的是走下去这样，对。当然，嗯，很多人会问我说，就是接下来还会再继续做乐团的访谈啊，或是音乐人的访谈访谈吗？ 那我答案是会，因为我觉得我放不下音乐，对。然后只是我呃前前几天吧，然后我开了个人的 YouTube 频道，然后就是决定说，哎，以后如果因为我自己音乐访谈是，就是真的喜欢他音乐，然后就真真的喜欢听过那些人。的 乐团或是音乐人的音乐，然后真心喜欢，才会推荐，真心推荐给大家，然后才去访谈这样。因为你知道访谈要访谈，其实也不容易，就是要前期啊，然后包括拍摄、剪辑、后置这些东西，就是蛮繁杂的，对。然后加上我那就之前都是有正职工作的状态下，对，所以更新频率不是那么的。 烦，对，然后我也不会为了访谈而访谈，我会就认真仔细听了每一张作品，然后再是喜欢的话才推才会去邀约，然后才去推荐给大家这样。对，那这是我一直以来的初衷吧。那我觉得我也不想要去，就是推掉这个的热情，或者是初衷，对，因为我觉得我还是放不下音乐这条。 所以我觉得未来还是有机会会跟大家分享音乐啊，什么个人访谈啊之类的，对，只是可能会在我的 YouTube 频道，对，当然还有我自己的 IG 啦。那可能比较多重点，那之后如果影片的话，可能会比较多在个人 YouTube 频道，然后是个人 IG 上去，就是互动这样。对，当然我未来也有计划，就是。 要做很多的内容跟尝试，是我过去没有做的，可能，例如说想要去学什么溜冰啊、滑板啊这些什么，或是一些运动这样。对，那如果喜欢，真心喜欢，然后支持我的话，就欢迎来跟我互动，然后留言什么的，我都会看，私讯啊什么的都好。对，那就谢谢大家。嗯，那我们就。 个人的 YouTube 频道见喽，拜拜。